Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episod 10 Tak apa masa Jom aku hype Bagaimana dengan persiapan oh, kamu? Oh terus start kat sini Bagus Semuanya berjalan seperti yang dirancang Unol juga menjanjikan yang sama dulu Jangan terlalu eh, yakin Eh ni siapa pula ni? Unol silap kerana terlalu ikutkan perasaan dendam Saya hanya perlukan mata untuk tidak jadi penghalang jadi kalau Pahalang? saya berjaya Ni orang luar ke? Mata akan menjadi milik kamu Oh Terima kasih Zero. Pagi Eh Comot lah eh. Comot dia bagi bagi tahu tu Comot ah. Nak pergi mana tu? Lah kat sini Kenapa? <laughs> Sedihnya kena tukar balik Baru je nak seronok hmm. dengan teras baru Oh dah kembali Bagus balik Sepatu-patu untuk round tu je lah Kita terkial-kial lagi lepas ni ah, Terasa sunyi lah pula bila yang lain dah tak ada Betul Perhatian semua ejen muda Diminta berhimpun di ruang utama selepas waktu sarapan Pak Cuti, tiada lagi latihan Kamu ah. dibenarkan untuk berehat sepanjang hari <laughs> Yeay hmm? Ya sedih kan Zubair lah Terutamanya Ali lah ada satu kejutan untuk kamu Yeay Moon Lama tak nampak Moon Zia Rindu lah 60 episod kita jumpa Moon ha. Awal sangat tersingkir Probably kalau yang <laughs> luar negara ni aku minat Alex lah Alex Alright oh. Alex tak payah cakap tapi function Eh jap Kamu semua dapat pergi camping Oh camping Yeay dan camping yang menyedihkan. camping lah, lah tepi pantai, camping. camping tepi tu je. Ya, tu <laughs> nak buat macam mana? Lepas kes pusat sains hari tu, ni je lah cara yang paling Yelah kan, sebab dia kena serah hari tu eh. Okey lah ni. Eh, hey, pasal kema. Feel episode, let's go! Huh? Hmm. Ni tak pasal kema. Dilarang lah. <laughs> Yelah orang nak menikmati alam semula jadi. Hmm? <laughs> Apa dia tu? Dia boleh laju kan lah Kenapa hmm. menangis sih? Sebab ar asap-asap Oh potong bawah ingat asap Nangis Alisha oh. Eh ayam bergerak sendiri Comot lah tu Comot Oh dia bawa kat drone ni Kenapa Eh dia orang berkawan <laughs> Dia apa lah projek tu kan Korang semua ada lagi kat sini Korang buat apa selama ni Tengok korang lah Oh jadi <laughs> observer lah Mentor kita orang pergi drone lain yang cedera dapat rawatan. Rehat, makan, tidur je lah banyak. Kau lah makan tidur je. <laughs> Serius lah, aku suka season 3 ni banyak ketengahkan lah. Rudy kan. Ha? Punya Apa lifestyle. Bila korang dah kena singkir, akan dihapuskan. Singkir <sighs> dalam dalam, aku dalam aku tournament lah kot Ada support kat base je nanti Okey apa Haa ah, support Aku tak kena turun padang Lagi selamat Eh Aku kena mari balik semula tau depan Sebab belum habis bertanding lagi Oh dia kena repeat Minta maaf kan Sebab dia lah punca ha, Awal-awal Lu bisa pergi lebih jauh tahun depan tapi still aku tak puas hati lah Rizka serang dia kan Kita ingat nanti Pesan bertanding buat medali Guru silat gue yang kenali mata ke gue Sekarang gue punya alasan yang lebih bagus Ah, So dia daripada silat Guru silat dia kan yang suruh Kim Dia nak cerita pasal tempat ada yatim hmm, ke apa backstory dia kan Saya dipilih sebab saya yang paling Ceria <laughs> Tak sebenarnya Tak Terbalik sebenarnya kan Sebab bakal Ya lagu dia ni buff kan Dia macam bad eh Tapi boleh ada negatif impact ke? Mainframe mata sekarang terbahagi kepada tiga bahagian. Okey. Tiga bahagian perlu diakses serentak. Oh. Tiga kunci. Satu kunci ada dekat Isham kan Ni sasaran kita Oh ni tiga-tiga Jangan nanti kalau kita kacau dia Jangan risau Masalahnya dah deal dia dah Takkan menjadi masalah Kita tak banyak masa Oh Relentless Oh Comot eh Ki eh Oh dia dah tahu jalan masuk eh So ni nak buka ke apa Oh my goodness Dia letak benda tu Apa gate Gate crasher Oh lepaskan microbug dalam tu Oh this is bad Alicia Ha Kau buat apa kat sini Ha Tak ada apa Saja ambil mood Payah berpura-pura Kim Hmm Aku sebenarnya nak percayakan kau Lagi-lagi lepas kita dah kerjasama tapi aku masih dapat rasa ada benda yang kau rahsiakan. Memang tak ada apa yang boleh sembunyi dari awak. Sejak dari kecil... Yang ni bercerita betul ke? Saya tak pernah kenal keluarga saya. Hah? Indah dari so, tu kira kakak angkat dia lah, Jenny tu. Hingga satu hari, saya dibawa pergi. Dan dipaksa untuk latih. Oh, okey. Kalau buat salah, akan kena hukum. Ramai yang tak mampu bertahan. Saya pun dah nak putus asa. Sampailah, Sampailah dia jumpa, saya terjumpa si syaitan dia. ni. Ha. Yang dia jadikan sebagai mentor waktu tu mungkin baiklah kan. Apa Tapi kau yang dah pergi jalan misi. Ada apa? Ada hmm, agenda satu lain. Satunya keluarga yang saya kenal. Saya harap dapat jalan misi dengan dia nanti. Boleh hidup macam keluarga lagi. Macam dulu Hmm Aku tak tahu lah macam mana tak sangka hidup Nak rasa perasaan dia Aku tak rasa sedih Sorry Aku rasa King. macam Aku tak patut lah kau macam Jangan Cerita dia Itu tak valid saya tak untuk nak saya. Apa? Saya tak nak Dia jadi macam ni eh Siapa-siapa kesiankan saya Tak pernah lagi aku jumpa aja muda yang buat aku rasa Tercabar ha. Ya? Ali? Selain Ali dengan Iris lah Tapi tu mana Aci? Haa <laughs> Nama Alisha pun terni juga ke? Tak seronoklah kalau aku menang sebab kau mengantuk. Terperangkap. <laughs> oh no, Alisha pun sama gak percaya kan dia dah. So easy weh. Tapi dia ni pun sama juga isu pas macam Rizwan waktu dengan uh, Uno hari tu kan dia hesitate. Oh uh, dah cabut dah. Dia macam dekat Ria muka dia macam ada rasa What? nak buat tak nak buat. Tapi kalau dia injekkan comot memang comot. Ha ha ha. Memang aku tak boleh maafkan. Oh my god. Dia dapat detect. Lari comot, lari, lari, lari. Jangan lawan dia. Please don't, please don't. あー来たアクターズくんアクターズくんにおーのーまあ、あちょもい oh, ah. Yup, I hate you. Oh, uh, lagu sedih. Outro lagu soundtrack lain. Yup, aku tak suka dia. Okay. Sebab dia sanggup mencederakan kucing semata-mata nak buat objektif dia yang dia dah tahu salah. Dia tahu eh. Dia aware benda tu salah. Sebab banyak kali kita tengok riak muka dia macam dia tengok kawan-kawan dia yang dekat arena and then dia tengok apa mentor semua dia rasa macam ada sedih. Tapi dia ni memang lain lah. Dia ni terlalu sangat uh, mengikut orang yang dah sah-sah salah kan. Eh? Uh, tak kisahlah. Kalau dia punya backstory dulu orang tu pernah tolong dia ke pernah bagi dia semangat. Tapi still tak boleh nak validate kan apa action yang dia buat sekarang. Okay? So itulah dia. Uh, untuk episod 10 kalau korang suka dengan video ni, korang suka dengan reaction aku, korang boleh like, jangan lupa subscribe juga. Kita akan teruskan ke next episode di video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.